gracias a los Buenas tardes, eh, mi nombre es Brian Fuentes, el de mi compañero es Michel Cornelio, como más reconocido Alejandro. Nosotros le queríamos dar una, mejor dicho, una explicación de lo que nos está pasando y lo que estamos ¿Cuánto estamos sufriendo? En el corazón. ¿eh? Nosotros queríamos hablar de esta ceniza que cae de este volcán. Nuestras aguas están el 100% infectadas. Digamos que ni el 1% está buena. Como podrían ver, como pueden ver, lleno de cenizas los, la gente usa compresores. Nos quedamos sin luz, los árboles están gastando, nuestra fauna se acaba. Este es el fin de Villa Langostura. Va a ser un pueblo fantasma. Después vamos a pasar por Villa Langostura y vamos a decir, ahí vivíamos nosotros. Y bueno, no vamos a morir. Yo les quería contar nomás, nosotros, Derlicitos, River Play, Alejandro Cornelio, por Facebook nos vale Alejandro Cornelio, Derlicitos River Play, el camarógrafo Brian Acá lo, presentamos a él. Él es <laughs> eh, más reconocido como el, el chofa, pero todos le hicimos Brian, Brian Nosotros somos chicos que exploramos la fauna y seguimos este tema del volcán. Lo que a nosotros nos interesa es qué va a pasar con este volcán. ¿Qué pasa si erupciona? Nos preguntaremos, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos va, nos va a hacer nosotros. Y en Isa se nos acabará el, el lago. Los chicos van a tener que hacer la escuela de verano. Lamentablemente no hay futuro. Y mi amigo les va a contar por qué no hay futuro. Bueno, eh, y no hay futuro porque perdemos años de clases, no vamos a poder hacer nada no hay futuro para ella la costura, así que por lo tanto me parece que no vamos a tener que ir todos a otro lugar. Yo <laughs> <laughs> le quería contar que mi amigo, él ganó un parlamento. El pobre quería hacer a faltar una maldita calle. Estas cenizas de la pu le cagaron la onda. A mi hermano, a él y al gordito Ale. <laughs> Eh, no sé qué podemos hacer. Estamos tristes. Estas cenizas están acabando nuestro pueblo. El muelle se está cayendo solo. ¿Y quién dice que ahora se cae y nos morimos? ¿eh? Acá en ceniza. ¿Quién dice? Lo que sí es que... Mira el lago. ¿eh? ¿Vos crees que va a volver a ser como era antes? El único que puede cambiar puede ser el río. Pero nuestro lago se acabó. Los pobres chicos en verano se van a cagar de frío. Es <laughs> de calor. Eh.